Salve galera, quem está falando com vocês aqui é o Periper E hoje vamos para acho que é a terceira parte de Máfia uh, Já se inscreve no canal, já dá o seu like aí, beleza? Trazendo, trazendo vídeo de Máfia aqui Deixa eu dar uma baixada aqui no, no jogo, velho, que tá muito alto Beleza? Uh, já, ó Vamos dar um aqui, beleza? Uh, já vou falar logo o videogame vai fazer um barulho e então, nada. Não, se assim, algum barulho é do videogame. E também, galera, o jogo já, como falei, está bugado. Mas vai assim mesmo, beleza? Eu falei, vou falando. Então vamos lá. Vou aqui. You sure this how you want to play this? Last thing they're gonna expect is an attack from the water. You head back round to the row Stay with the car. I'll meet you over there when this is done. Hope you know what you're doing. Trust me, Ellis. Here in a bit, this will all be behind us. Nádia até a doca. Vamos nadar então, né? Da doca. Nádia até. Acho que isso aqui é um poder. Como é que entrei? Ah in two teams. One's gonna hit the bar, the other's going after Perlis. Boss says that we have to burn down Contra o, o Baca. Descolamento furtivo, persiga os inimigos e vítimas. We're doing it. Ain't stopping till that old man is dead. Him, Ellis, huh? and the other one. Hehehehe <laughs> <laughs> Oi! Opa! É que leva também pra baixo, velho? Calma aí, triângulo pula? Ah, esqueci como é que você manda o cara pra baixo. Ah, beleza. Eu não sei como é que eu vou entrar aqui. Como é que eu entro aqui? Hum, será que vai ter que fazer o parkour? Ih, rapaz, aí eu buguei. E não é por aqui não, né? Acho que é pra entrar aqui nessa casa aqui. Vamos ver o que tem por aqui, né? Não, não tem nada. Opa, como é Opa. Beleza. Esconder aqui a arma, né? Volta aqui, velho. É, aí. killed that old man a long time ago. Think the boss was where... prefiro a outra arma. I'm out in front. Bom, ó, onde que nós temos que encontrar esse cara? Ai, pra cá, né? da foca é a tua, rapaz. Ah, atirando aqui é? Te virar na casinha, rapaz. Hi! Eita, vamos lá então, galera. Beleza. Acho que conseguimos já liberar já. Ah, isso. Get him! Opa, olha só a arma que nós pegou. Ah, vai tomar no cu, vou aguentar a barra, vai se fuder. Você errou, foi quanto que eu escolhi atrás. Beleza. Vocês não estão ouvindo mesmo, né? Então. É. Vai se inscrevendo aí no canal, galera. Vai se inscrevendo. Ou você vai ser igual a ele. Olha! Não é dessa, amigo. Uma criança. Meio. Pedofilia. Ó, mulher. Seu caso quanto seu porco do vai pro inferno. Vai com calma. Nossa, velho. Que violência, não? Ih, rapaz. Haitianos. <laughs> Beleza. Vamos lá então continuar, né? Isso, tô, sem bala. O que é isso? Molotovs e granadas. Ah não, não quero molotov, cara, eu quero Então já tem muito molotov aqui já. Beleza, temos que vir para cá. Neo Bordex. até o Elis. O Elis deve estar esperando por você por, no portão frontal. até o Elis. Got him now! Molotov, run! Vai pra nós por, por onde? Ah. Ah, olha galera, coisa boa. Ó, oh, hack. Vai, cara. olha eu tô na merda. Morri, morri. Vamos lá então. Cara em piscina, vai, vai, vai. Merda, entrei, entrei, entrei, entrei. Vai, passou. na merda, né? You out your mind, motherfucker? He can't hit me from here. Bom, aqui não tem arma para a gente, pra gente, né? Watch out! Got your ass ah. I see Sem vida, velho. Qualquer coisa, ó. É, eu tô olha só. Joga, joga esse cara aí. Nossa, mano. Gente, tá adrenalina. Ai, ai, ai, ai. Hum. Merda, cara. Os caras não deixam ir pra cima, não, né? Estamos chegando perto, né? Perto de onde? Ah, tá. Beleza. Shouting about it? Shoot him! Ah, abre objetivo, tá, aumentou o objetivo. Matou eles. Que isso? What? About fucking time. Ué, que é isso, cara? Ah, Ah, mano. Vamos lá. DJ é explosivos. Joga explosivo para destruir os carros em perseguição. Só de explosivo. Beleza. Always gotta get you out of trouble, don't I? You hold? I am. How'd it go with Baca? We came to understanding. He stayed dead, not let him. Let's get back to Sammy's. Can't even tell you how happy Pops is gonna be. No muito with The Haitians has been weighing on him. With them out of the way, things will calm down. Go back to how they should be. Been telling him for months we needed to do something like this, but Pops, he... I don't know. Sometimes I think he's lost the taste for this shit. Just because a man don't rush to violence don't mean he lost something. I know, just makes me wonder what happens after, you know? No, I don't know. Explain it to me. Don't matter if it's a bullet or the hand of God. We all go sometime, right? I suppose. But Ellis, we don't need to talk more. I pray that Pops outlives the both of us. But if he doesn't, every motherfucker in the hollow's gonna be looking to us or gunning for us. Just saying we gotta be ready when that day comes. Yeah, well, that's not something we gotta worry about right now. So just cool it with your grand plans, all right? Yeah, all right. Gráfico lindo, galera. Já falando novamente, repetindo, já se inscreve no canal aí. Eita! A partir de agora acho que vai ter um vídeo videozinho, um vídeo não, beleza? Ô, retrebo. Não era pra gente estacionar aqui, não. Retrovisor, velocímetro. Oh, sou péssimo, velho. Olha isso aqui. Ô, velho. Para James, o que o Lincoln não entendeu, o que estava querendo entender é que para um homem como Sam ah, sempre havia mais adianos. Atianos. Se não tivesse alguém atrás do Sam, teria então forçado a se encrencar, nunca acabaria. Se não tivesse algum tipo de coisa. Foi assim que o Lico terminou o trabalho com o sol marcando. Você tinha razão sobre os haitianos. Será lá, menos sol. Eu vou mais contar. Onde você dá o erro, eu devia cuidar dos meus assuntos são. Confinar diferente do que eu estava fazendo. Você não deveria saber isso toda noite na TV. Logo depois das notícias, eles mostravam os nomes dos rapazes mortos no Vietnã e eu ficava sentado na cozinha comendo a janta. Você vem perguntando o que seria. Mas você nunca viu nada acontecendo aconteceu comigo. Sorte não dura pra ser mais cedo, mais tarde você descobre que ela acaba. Verdade, velho. Sorte acaba. E o que você vai fazer sobre o Marcano? Vou pegar a merda do dinheiro dele é um, um jeito. A loteria vai ser o suficiente. A loteria não mas o Sal acabou de ligar que você se encontra com ele no clube. Disse que é algo está um andamento para acertar as coisas entre a gente. Aí tá vendo um, um carro ali gritando ali agora. Essas merdas. Quando não gosta mais, não vai fazer o sal, marcando. Tá, sempre quis ver como é lá dentro mesmo. Precisa fazer o que o sal pede ouvir, pelo menos nosso bem. Pelo nosso bem. Sim, senhor. Eu vou narrar, né? Como não dá pra ouvir mesmo, vou narrar. É. Acabou. Beleza, hora das mudanças das coisas. Falou, galera. Até o... Nossa. Falou galera, até o próximo vídeo, se inscreve no canal, já dá aquele like e beleza? Falou aí manos, semanas e bye!